साथ दीक्षा भानुप्रिया बल्लाकांड करने के बाद जेल पहुंचे आकाश विजयवर्गीय जब घर पहुंचे तब परिवारजनों और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया और उसके बाद क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में जेल से छूटकर घर पहुंचे आकाश विजयवर्गीय का कार्यकर्ताओं और परिवारजनों ने जश्न मनाकर स्वागत किया आकाश घर पहुंचे तो अपनी बेटी काशी को देखकर इशारों में प्यार जताया और भीड़ कम होने के बाद अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे दुलार किया आकाश की पत्नी सोनम और परिवार के अन्य सदस्य घर पर आकाश के आने का इंतजार कर रहे थे आकाश की माँ आशा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद भी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी